Yang mudah Pak. Sing saged rambut. Tali Yo Pak. Lagi Pak. Niki uh, ngenu Pak video shooting Pak. Video shooting. Satu lagu lagi yang eh, sing kali. Sing Kalah-kalah. Nanti kami Moten, moten Pak, moten niki. Kalah-kalah Pak, kalah-kalah. Saenternya lah tak urus. Kuni. Kalau pingin lagi nanti. Oh, orang. Hai. Mama mama mama mama. Aku wis